Bonjour, c'est Lastic. Répondez-vous, monsieur. Monsieur Monsieur Monsieur Appelez les Hendex, s'il vous plaît. Je suis pas mort. N'hésitez pas de liker, commenter, de partager. Abonnez-vous. On a pris par un airbag.